And up the breed to now, Joe, and you freaking low time ago. Every little license, cavalry to hoe, ready to cancel that nacho. A na kroske Celú na kroske dick. A robím robiť triky. We're keeping an eye on this. Here comes a bike flip from Pages. Watch it. It's oh, perfect. Oh, perfect. oh he dabs a little wow. bit, but he's got it. Kurwa! <laughs> Alkan! Rezi! Fuck, takú najebanú piču. Skurvenec, pojebaný. Budem ho nasledovať, lebo budem na streame mama! Čartere, mňara kes je ženarach, sernáhiom maras chanžinest. Žemlasi, ty si kokot. To ne. Mám piči. Koľko ich žije? Dwa z naszego teamu, a dwa čo sa stalo? Ty on rozhýbal nové tie dvere na ranu. To je asi... To je developer. Kuzma. Mám mŕtvy. Ježiš, Rišo. Chlapci. No dobre. Kámo, beriem tú sekeru, počkaj. Nemôžem. Sa oblas, balán, resneš ma. Ty kokot! Jako <laughs> popravil ty kokot. Bojí sa mi, má respekt, má respekt. Máš protection, máš protection. Ah, Trochu je malej. Jo, prečo biješ onou, ty pič? Nemám rešbaň! Lebo mám kusu! Jedna vec. Hej. Jak ste mohli skapať? Jeden na mobku a druhý proste na oheň! Z na mapy! Amatéri! Jeden nog, jeden nog, jeden nog, vyfajčil som ho. CO TO JE?! KTO MA BÍJA?! Zapadíte tu a mi... piči mokrého, jak sa volá. Možno keď tak budeš každý deň po, po hodinku denne behať na pase, ty jeblý kokot, tak schudneš. Mne <laughs> to nedá, chlapci. Filip! Mne to nedá. Počúvaj ma, ty zakerný kokot. <laughs> Počúvaj ma, ty zakerný žebrak.